dof nday noo gisee yëf yi hmm. insécurité bi ci réew mi waaw comme noonu rek xam nga soo tamit agression bi moom comme temps yi bari na si dëkk bi rey bi bari na xam nga gars yi ñu ngi si loolu lañ doon jooy jamono ji yëpp xam nga naka la ñu mën a def ba agresseurs yi ñi war a agresser rey ji am métier ba nekk si ñooñ duñu yorati duñ tal yor paaka naka ngeen mën a def ba comme nu mu ko waxee di xaar agression boo boo jàpp ba yóbbu ko kaso mais kooku nga wutaloon ko métier gënul loolu nga ibbi police di xaar kenn rey nit nga jàpp yóbbu kaso nga yibbi police di xaar agression bu def wala benn booy bu ñu jàppee yàmbaa nga yóbbu ko kaso mais ñooñu tey nga utaloon ay centre ay yenn affaire yoo xamante ni comment dire dinañ si waaw dinañ si mën a di xëy di am seen benn ñeenti ñeenti téeméer juróomi téeméer xam nga ñooñu bu yàggee boo ko dajalee fenn mois dina mat cent mille wala mu ëpp ko booy am na loo leen mën a liggéeyloo si dëkk bi loo xamante ni tey ñoom ñëpp nañ si gis seen bopp am na benn jour benn politicien bu ma ne andil ma bandi Grand Yoff ma wutal leen liggéey Adama Faye rakku Marème Faye Sall ma andil ko vingt cinq mu wutal ñëpp liggéey huit mois mu leen di fay neuf mois ñii cent dix mille ñii cent vingt mille ñii quatre vingt dix mille mais ba campagne bi jotee da leen joxaat ay jaasi utiliser leen booy vider ko booy ànd ak moom si campagne bi def ay naka noonu campagne bi jeex mu dàq ñëpp. Hmm. mu perte boo yëpp dellu si waat di agressé waat. boobu campagne bi ban élection la. mairie bi année bii bu topp. ba le passé ba le passé amul booy bu newul woon grand bu dul woon liggéeyee ci immeuble yi ñu defar watu jam ñaajo yeeg yooyu. Hmm. boo yëpp fa lañ doon liggéeyee. mu ñëw ba ci xol bi fi nga xam ne fii mooy Senzala fii la booy nekk xuddi fii la gars yi di dajaloo dugg yenn ruq yi dugg yenn arafaat xaar yàlla yeeg génnee yenn booy yi wutal leen métier oto bi day ñëw ba booy fi ñu waroon toog noonu yeewu di fa dajaloo fa la oto bi di ñëw gaare booy yëpp yéeg ñu ànd dem liggéey mais loolu ba affaire yi commencé woon wàññeeku foofu ba léegi dootoo gis fréquentation bi parce que ñu doon génne ci banditisme bi wutal leen liggéey voilà ba affaire bi foofu commencé set mais nekk mi ngi leen doon doyee pour. élection yi pour élection. da nga jàpp ne da leen doon utiliser. parce que neuf mois yi dafa passé élection yi am mu voté mu ñàkk ba pare booy mu ni leen non société bi kii bi tëj na mbajam mbajam noonu la booy nii le léegi boo yooyu tey ñu ngi waat delluwaat nii yoraat seen jaas yoraat seen paaka te loolu easy wul. te tamit yéen comme li ngeen di wax bandi bàyyil bàyyil bàyyil bàyyil rek ay milliards yooyu nga ngeen di wax yooyu noonu bu leen si jëlee ñaar ñett dem fu mel ni Pikine samp fa benn base dem fu mel ni Thiaroye samp fa benn base Grand Yoff wala feneen wala Yëmbal wala Malika wala Boune du du du police de def fa benn genre loo xamante ni di nga xool ñu dëng ñi di leen fay ñu protéger askan di fay di leen fay am loo leen jox yow nekk leen garde corps wala yéen nekk leen fii wala yéen dem leen nga ci marché bi ngeen nekk fa ñun man tuub laa naa fi nit ku tëdd vingt deux ans xaw ma vingt quatre ans muy Pape Ndiaye bu tëgee tey moo res bii si nekk tëngeej oto yi tuuri mbalit yëpp nit da ngay bëgg liggéey sax mu jël la te pourtant 24 ans la tëdd ñëw na ak yow sax nekk na ak fii tey mi ngi liggéey si mbalit yi ñu woyoon fi ñeneen ay maa demb tey videur la day fii de boîte ñu koy fay cent mille bu jógee foofu day dem si mairie Grand Yoff bi di fa amaat cent dix mille muy deux cent vingt cinq mille kooku est ce que dina talati agression. maa dem ba tax na jabar mi ngi xëy si videur te ñooñu ay defkat lañu woon tey boo demee géejawaay pambay bi may woy pambay bu géejawaay ñu ngi koy doog a bàyyi ak ñoom njóogu bee ñoom dañoo def benn calculation comme si que ñoom la woon léegi bàyyi nañu ñu ngi yedd yenn booy ndaw yi ay jam si këll gi ay ñu ne ñu ngi ñun ñu ngi am benn groupe boo xamante ni ñii ay vingt ans lañ ci tëdd ñii ay vingt cinq ans ay ñu gën a ñàng ñëpp yor nañ benn groupe boo xamante ni tey sensibilisation banditisme la la tudd mais kenn jàpp si loolu gouvernement bi loolu loolu rek doyoon na liggéey ñoo ñoo xamante ni ñii rey nañ ñaar ñii tëdd nañ quinze ans ñii tëdd nañu ñuy braquage ñii def nañ lu ne ñooñu ñëpp dem ba génn ibbi seen base ibbi seen groupe nekk ko def ko estat def ko seen kii groupe whatsapp naka la ñu mën a def bàyyi ba xale ndaw yi doon ñu roy sax si banditisme ñu tourné leen ba tey du kenn ku leen woo temps yi laa leen gis télé fii xaw ma yaa ko invité xaw ma ban télé gis naa fa Pape Ndiaye mais xoolal comme ñooñu noonu tey ak ba ma leen di way tey seen tur gi bettiwu leen de rëccu wuñ ko de ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy tedd ñenn ñi laa la wax ñenn ñi ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy tedd ñenn ñi comme Mademba comme Pape Ndiaye comme keneen comme keneen comme keneen bëgguma sax tudd cité ñëpp seen tur. Mhm. mais nit ki soo ko nee bàyyi leefu bandi pour man war nga ko mën a ne kaay liggéey lii wala kaay jàpp si lii. Mhm. parce que tey paaka am paaka moo gën a yomb. am paaka moo gën a yomb ak taxaw nii si tali bi rek téléphone yi bari na fi da ngay soxla benn junni mu tëla nga yor sa paaka taxaw si tali bi bu huit heures passé yenn koñ yi day lëndëm jigéen bu la romb wala yenn gars yi nii nga nangu seen téléphone mu nar a jéngu mën nga ko jam pour pour rëcc am na noo koy jamee mu dee léegi nag ñooñu yéen du ay bàyyi leen bandi bàyyi leen bandi wuti leen kii yéen ñi nga xam ne yéen a nekk yor réew mi. Mhm. di jël suñu milliards yi di ko sàcc. di ko dof am na leneen lu ma la bëggoon laaj mooy phénomène nervi yi ñu bëri ñu ngi koy ñaawlu jamono yi di ko waxee nervi yi nga xam ne dañ leen di jox ay ngannaay ay kuur ak ay gourdin ay jaasi ñuy dal ci kaw population bi wala googu noonu lan nga ci xam. loolu mooy ba léegi li ma lay wax rek loolu yëpp ci yéen ñi war a defar dëkk bi yéen a yàq ñooy mën a ñëwee ne daf nday andil ma booy mbëru Grand Yoff yëpp wala andil ma booy yi gën a dëng Grand Yoff yëpp ma jox leen journée vingt mille vingt mille yëkkati benn trois millions ne ma am ma war a ñëw mbëri ku nekk vingt mille booy yu ndaw yi ku nekk dix mille. te loolu euh, politiciens yi noo koy def mu leer. mais kan moo fi am sa magasin wala nga nekk benn waykat wala la wala nga tal leneen nga ne yaa ngi jël ay booy di leen jox ay jaasi pour ñu def la. fenn rek la am mooy si campagne ci politiciens yi. moom lu muy wax nii. mën naa ko dëggal. amul feneen. Mhm. politiciens rek la am moom lu muy wax nii. Amadou Kot ñaata milliardaire ñaata million milliard la jël di ko parce que parce que si élection yi Amadou Ba. Amadou Kot maa ngi maa ngi maa ngi ñëwaat ci yow léegi nii maa ngi maa ngi ñëw léegi jox la tour de parole alors mu mel ni euh, li ñu cëraloon ci temps bi daanaka jeex na dañuy def tour de table rek daal di tàggatoo yëkkati